つであったがな下の外れっ子で暮らしてる年取った契約さりんごを送ってやったらあんまり懐かしくて自分のほっぺたさくつけで涙こらがしながら食ったって頼り汚したね。すがる育ちだばあだりめだばって その気持ちこわかるな嬉